ذاكرتي مشوشة أعلم أنني جلبت المحاربين إلى هنا للدفاع عن واقعنا على هذه الأرض الغريبة يتوجب علينا الاستعداد للتصدي له جلاكتس ملتهم العوالم علينا تذكر هويتنا ثور. ايرون مان ميستيك دكتور دوم شي هالك وولفرين و على جرود بالفعل تبدأ أعظم حروبنا هنا الآن سنكتشف هذه الأرض ونستعيد قوانا ونستعيد ذاكرتنا انضم إلينا معا سنهزم جلاكتوس وننقذ الواقع